Eh, dia dah aku hit. Hmm? Harapkan pagar. Pagar tak boleh harap. Tak nyawa bang. Membujur lalu melintang pukang. Sebab fit kita binasa. Sebab sebab Hamka kita punah. Hamka eh. Korang boleh panggil aku Kalau so Mr. Tipso eh? Korang panggil aku Mr. Handsome Ham ham ham Ui spam eh. Ham. Hampet. Ha, aku dah cakap dah. Aku dah predict dah. Hmm, nampak? Hmm? Hmm? Oi, oh, ya, kena juga. Kena lah juga apa? Kena lah. Alah, alah, alah, alah. Tambah kosong. Tambah hmm? kosong. Hmm? Tambah kosong tolak satu sebenarnya tu. Tambah kosong.